Ժամը 5-ի դրությամբ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին փոփոխություններ չի կրել։ Հակառակորդը շարունակում է Վարդենիսի, Սոտքի, Արտանիշի, Իշխանասարի, Գորիսի եւ Կապանի ուղություններով կիրառել հրետանային միջոցներ, ականանետներ, ԱԹՍ-ներ եւ խոշոր դրամաչափի հերաձգային զինատեսակներ, թիրախավորելով ինչպես ռազմական, այնպես էլ քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Սահմանի որոշ հատվածներում ընթանում են դիրքային մարտեր։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը համարժեք պատասխան են տալիս հակառակորդին եւ ամբողջ ծավալով կատարում իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրները։ Հայկական կողմի կորուստների վերաբերյալ տվյալները ճշտվում են։ Ստեղծված իրադրության եւ դրա հետագա զարգացումների ողջ պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը։